Hey semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan perlihatkan kepada kalian beberapa cuplikan interview saya dengan tiga personel dari sebuah grup gamelan di Jenewa. Penasaran? Langsung saja kita tonton. Saya belajar uh, gamelan uh, 20 uh, 20 tahun yang lalu, tapi ada banyak stop. Huh? Ah. Oh, dan karena saya lupa dan la lagi dan lupa lagi. Ça fait combien d'années que vous avez créé euh, ce groupe de gamelan Alors, en fait, pour le gamelan javanais, j'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années ou un peu plus de 20 ans. Euh, le groupe existait déjà, donc c'était... En fait, c'est des instruments qui appartiennent à la mission d'Indonésie, qui appartient à PTRI de temps en temps. Et puis il y a aussi, on a une chance, c'est d'avoir depuis trois ans, je crois à peu près, à la HON e euh, avec euh, Patrick Dassen qui a, qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la Haute École de Musique de Genève. c'est intéressant. Donc euh, des élèves qui font un cursus musical peuvent avoir à côté, prendre une branche en, option et faire du gamelan balinais. Ah c'est intéressant. Il y a, je crois que c'était en 2008, sauf erreur, Monsieur Poudja, par ambassadeur à Genève à l'époque, il avait euh, créé un groupe qui s'appelle le Sang coréen. Ah il a fait venir euh, Ujo de... Euh, c'est pas si facile en fait, c'est... Ah, instrument. Beaucoup pensent que c'est c'est juste taper comme ça, mais c'est extrêmement difficile. Il, y a de la virtuosité comme en musique classique hein, dans le dans le gamelan. Mais c'est surtout gamelan java ou gamelan balai que euh, vous jouez ou vous faites ah, comme ça, il y a le Bisuka, Bali, Jawa. Ah. Non, en fait, j'aime tout. Ah, et l'Anklung aussi. Le groupe d'Anklung, je suis la seule euh, qui est là-dedans. <laughs> Donc je suis obligée de me mettre à l'indonésien, ça aide un peu. Mais on a une ambiance fantastique aussi avec ce groupe. Bon, le Covid, euh, le lockdown nous a tout bloqué, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a fait aussi des concerts formidables avec eux. C'est vrai que c'était chouette. Donc j'espère qu'on va remettre tout ça en route. Bon, ça fait très longtemps, ça avait déjà très longtemps. Oui, mais euh, il y a eu beaucoup de pauses, enfin de on et off en fait. Donc j'ai pas, c'est pas euh, des années euh, avec un apprentissage continu comme ça. C'était plutôt des périodes où on apprend des morceaux, des techniques, puis des longues périodes sans rien. Je dirais que dans mon enfance, j'étais déjà très sensible aux cultures différentes. Donc de tous les continents, n'est-ce pas pas seulement Indonésie ou, Asie. J'avais une certaine sensibilité à toutes les cultures, y compris les musiques différentes, donc d'Afrique, euh, d'Amérique latine, Moyen-Orient, de, Chine, de Japon, et le gamelan aussi. Donc, euh, D'accord. Oui, depuis l'enfance. Ça commencé, je dirais que ça a commencé comme ça. Comment vous, euh, comment vous organisez l'apprentissage parmi votre ami eh bien, on, a des profs, on connaît des profs, des amis ou des profs qu'on invite, qui eux connaissent bien la musique déjà. Leur profession, c'est d'enseigner déjà. Et aussi, en voyageant à Bali, on a appris sur place aussi hein, quelques morceaux. Et puis, euh, sinon, entre nous, on sait surtout s'entraîner hein, et euh, étudier. la durée totale du morceau, en faisant tourner beaucoup ou peu de fois la partie C. Waouh, je voudrais dire que votre groupe c'est très professionnel, hein? Ah parce que vous pouvez adapter euh, selon le, <laughs> comment on dit, la caractéristique. <laughs> ou bien si on joue le morceau aussi, si on joue le morceau plus lentement, ça va prendre plus de, on va gagner en quelques minutes. <laughs> Waouh, c'est génial. C'est surtout comme la Java ou Gamelan Dali les deux. Les deux. Tous les, Par exemple, dans le javanais, on, il y a la notion de Irama. Irama. Ouais. Pour moi, c'est une belle illustration de l'aspect élastique du gamelan. C'est-à-dire que les, notes importantes, on peut les étirer ou les compresser. Et alors, plus on les étire, plus il y a de la place de mettre des jolies petites décorations entre les notes. Plus on compresse, plus ça sera une musique euh, simple ou, euh, ou rapide. Mais il y aura moins de place pour des petite décoration. Donc au lieu de décorer à l'intérieur entre les notes, on va décorer autour des notes avec euh, de la colotomie. Dans euh, votre cas, est-ce que vous préférez euh, le gamelan de Java ou le gamelan des Bali Excellente question. Hein. Je, je, dirais que je pourrais donner trois réponses différentes selon mon humeur. Alors, première réponse, je dirais, ça peut varier d'un jour à l'autre. Selon mon humeur, je vais écouter plus du javanais, du balinais. Mais je dois avouer que de ce point de vue-là, j'écoute plus souvent du balinais que, du javanais. C'est vrai. Pourquoi euh, Peut-être j'ai plus d'enregistrements de, disques ou de, ah. compact disques qui sont de gamelan balinais que de javanais. Mais sinon, comme deuxième réponse, je pourrais dire que souvent, souvent on entend dire que la musique balinaise est rapide et la musique javanaise lente, en tout cas l'une par rapport à l'autre, eh bien, moi, justement, j'aime bien rechercher et écouter la musique balinaise lente et la musique javanaise rapide. Mélanger. Vous pouvez mélanger euh, entre euh, Bahasa, parce que j'ai entendu parler, euh, vous, vous, parlez Bahasa très bien, et aussi l'allemand. Je sais pas. Allemand, vous parlez allemand Je <laughs> allemand. Bon, c'est parti. <laughs> ok, alors. Euh, non, mais c'est pas belajar gamelan uh, mungkin 10 tahun tapi saya saya penari Bali jadi uh, saya saya sangat tertarik dengan gamelan juga karena itu ya um, karena penari harus harus eh, menjiwai uh, ya gitu, gitu ya jadi saya dan saya suka gamelan Bali karena dinamis ya dan saya suka karena cepat dan ya agak susah karena harus um, apa hafal semua kami sedikit pelan juga karena masih belajar tapi kalau apa eh, tempo yang biasa yang yang seperti Bali mm -hmm. <laughs> gila energetik iya. sangat ya, ya, ada, yeah. ada musiknya sekali, ya. lebih suka mana uh, antara gamelan uh, yang dimainkan untuk Jawa atau gamelan yang dimainkan uh, Bali uh, menurut saya beda sekali ya. Mungkin untuk saya tari Jawa yang karena, man, ah. iya karena karena saya belajar tapi waktu ya masih teenager ya. Kalau tari Bali sudah dari anak kecil jadi lebih lebih natural untuk saya. Lebih tahu. Lebih tahu, lebih gampang ya langsung dapat gerakannya tapi kalau tari Jawa so ikuti terus channel saya ini tapi jika kalian belum klik subscribe dan press bell iconnya ini silahkan lakukan sekarang kenapa? supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel saya saat saya upload video yang terbaru oke, saya Didi Javane, sampai jumpa